Насправді мене дуже здивувала атмосфера, оскільки е, все дуже в гарному настрої. Багато жартів, е, все дуже активно, ну і е, дійсно не скучно, це 100%. Цікаво, те, що от е, дуже цікава інформація, дуже важлива, яка знадобиться в роботі, що вона дійсно подається не з такою серйозністю, а саме з гарним настроєм, з жартами. Все це краще запам'ятовується на практиці, так би мовити, засвоюється. Так, разом з тим багато практичних, е, ну тобто прикладів з життя, так е, справді приклади компаній, які розвиваються в таких таким шляхом, і це дуже цікаво розуміти, до чого варто йти нам. Кожен для себе може певний висновок зробити і розуміти, на якій стадії ми зараз зараз знаходимося і куди ми хочемо рухатися далі. Я вважаю, що в будь-якій сфері е, методи, про які розповідає мед, вони повинні бути, ну повинні застосовуватися, тому що ми, як весь світ йде вперед, так змінюються наші реалії. Відповідно, і бізнес повинен мінятися, і взагалі будь-яка сфера, так чи це бізнес, чи це не бізнес. А, ну, Наша сфера а, зараз ми якраз для себе робимо такий аналіз, так на якому ми рівні знаходимося. Куди рухатись? Да, Рухатись, звичайно, нам вперед до проактивного напрямку, і ми будемо звичайно над цим працювати. У Нас в компанії дуже часто трапляються зміни, де дійсно потрібно підлаштовуватися. Тому от вважаю, що для нас це буде дуже ефективний даний тренінг, багато дізнатися нового. І дуже звертаю увагу, хотів би відмітити, от як вже сказала Іра, приклади дійсно, які наводяться приклади про ту ж саму компанію Nokia, про Coca-Cola. Гарне питання було з е, залу. От ці приклади дійсно звертають гарну увагу розуміємо на кого рівнятися, як треба, як не треба. Ми хочемо е, ходити на такі заходи, е, на практиці інших людей бачити, як потрібно розвиватися, що для цього потрібно робити. І ну, це дуже цікаво і це потрібно, тому що це в першу чергу надихає на здійснення змін.